Lumière, s'il vous plaît Oh, on est bien là, hein Je pourrais rester des heures. Hey, dis donc Ça a l'air vraiment très agréable J'adore l'été. Quand il fait chaud, une bonne piscine, y a que ça devrait. vrai. Yeah Une bonne piscine et une bonne barbecue Et une bonne planche à découper euh, quoi c'est quoi ça Et un bon couteau bien aiguisé